kamtas kamay. Grabe naman mga hold up to. Dami. Lagar yung boses. Mada! Tuwa mo lang yan. Wait lang, wait lang. Pwede magpalit akong... Pa ano? Wait lang, wait lang. Palit lang akong... Yes. Para maganda naman ako pag namatay ako. Naku mo, madam! Ang liliit naman ang baril nyo. <laughs> Ito lang ang kasya eh. Parang di naman nakakatakot. <laughs> Saglit lang. ko kaya sa ulo mo madam. Huwag naman. Teka lang, teka lang. Walang pangat ang ko. Yan. Okay, pwede na ako mamatay. Baka ano mo mamatay. Hindi ka mamatay. Bibigyan mo kaming kwarta. Maganda ba yung Madam, damit ko, sir? na. <laughs> Maganda na. Kasi ang ganda mo. Eh, ang ganda. Eh, mas mayaman ka pa eh. Mayaman ka pa Wag ano, po. Pare? ko na lahat ng gamit mo dyan, madam ah. ha. madam, ano? buksan mo ito sa sasakyan mo. Walang ya. Wala naman lang. Ito mo sasakyan niya? Ito sasakyan natin. Ito sasakyan niya. Ito sasakyan natin. Hindi, yeah, sasakyan niya to eh. Buksan mo to, madam. Ay, bumukas. Hindi ah, ko pa buksan. Madam, layo ka muna. Layo ka muna. Layo ka muna. Tapos balik ka. Ayun na, okay na. Ayun na, okay Ayaw. Ah, ayaw pa rin. Layo ka muna kasi. Teka Ito lang. nga, kinuha ko na lahat ng baril mo, handcuff, lahat-lahat. Kinuha ko na sa'yo, ha. Ah. Buksan mo, ay. Buksan mo. Okay okay. kinuha muna atay susi ng sasakyan niya, eh. Paano mabubuksan niya? Kaya nga. Ulit, ulit. Balik mo yung susi ng sasakyan niya. Ba, pati susi kinuha mo. Ayan, yan, yan. tira mo nga. Madam. Buksan mo na. Eh, sasakyan naman tayo. Eh. Set up, kaya niya kinuha ko. Ah. Buha ka na dyan. Seatbelt. Parang nag inipis pa rin ako. Ayan, Hindi na. Wala ka na makakuha sa akin. Maybe, mayroon. Wala akong pera. Kinuha mo na. Wala kang ang pera. Wala kang ang pera. May sasakyan ka naman. Ibigay mo yung sasakyan sa akin. Hindi ko alam paano. Gift car key. Hindi yan nakapangalan sa akin. Bakit? Ganito ba yan? Eh, hiniram pa lang din yun eh. Naka... Na-unlock mo nga eh. Tapos di mo na... Niloloko mo kami? Niloloko mo ata kami. <laughs> Natawa ka eh. Niloloko mo ata kami. Tuwa, hindi ako tumatawa sir. Nako! Nako, alang yaka. Nabuksan mo, tas di sa'yo. <laughs> Nabuksan mo. Napulot ko yan sa garage. Susi. Ano yun? Napulot mo rin yung susi. Opo, sa garage. Bigay mo susi sa akin. Bigay mo susi sa akin. Teka, tingnan ko susi. Bigay mo. Wala naman ako susi. Wala susi sa bag ko, sir. Tignan mo. Ano ko? paano mo nabuksan kanina yan? Magic. Magic ba yan? Oo, tanong mo ay Mayor. Ganun sira kasi yan, masasakyan dito, sir. Di nyo kasi alam. ano yan, sir? Tira ka ba ako? Baka nandiyan ah, yung susi eh. Ah, sige, sige. Check mo na lang. Ayaw mo maniwala eh. Parang iba nakaka... Parang iba yan, sir. Hindi ah. ko naman nilalagay dyan yung susi. Ano, sir? Meron ba? Meron ba? Wala yan. Nasa yung susi. Ah, nasa yung susi? Ba't hindi makita? Eh, kunin ah, yun sa bulsa ko, sir. Oo, oh, wala naman eh. Karnaper talaga ako. Oh, 'di ba wala, sir? Eh, ang malas niya naman, inold up niyo mahirap. 8,000 lang pera ko. Wala, Asa na? Bigay mo na. Bilis. Tama ka. Eh, hindi ko talaga alam paano bigay susi, sir. Madami, bigay mo na. Hindi ko alam. Nakakabatay ba yung pistol? <laughs> Pinagloloko nito pare. Hindi, hindi. Bibigay ko sa ng baril ko sa'yo. Oh, sige, bigyan mo. Bigyan mo. Bigyan mo lahat ng baril mo. Ito, ito, medyo unique to para matakot ako. Oo, oh, teka, teka. Hindi, bibigay ko nga. Ayaw mo ko. Huwag mo ilabas. Ah. Oh, sige, sige, sige. Ilabas, ilabas. Para ah. matakot. Ayan, ayan, nakatago na. Bigay mo. Alin? Alin? Yung mga baril. Para lumayo kayo, bibigay sa akin yung mga baril. Mang bar, Mga isa lang yun. Eh, okay lang. Bigyan mo lahat. Oh, sige, para... Tapos makawala man ako, sir. Hindi, eh, kailangan pa namin to eh. Oh, crap. <laughs> Karna po nga lang yan. Lolo. Walang yan na karna po rin yung susi. Karna ko ba? Kinalikot ko lang yan. Pati na susi. Eh, kapkapan mo na ako. Wala mo susi. Niya-unlock mo ah eh. <laughs> Ano ba magkap-kap? Ah, kap bala ka, kapkapin mo. Wala lang yan. Well, kasi, na hold up kasi eh. rin. Eh. Di mo marap na rock face. Kasi di pa ready eh. Okay po naman! Ako! Yung biti. Sir, marunong ako magkapkap, sir. Ay, sir, may alam ako marunong mag magkapkap yung pulis. Ano pulis? Wala pulis, lolo. Baka gusto sa buga mo, ulo mo. Hindi, tatanong lang natin. Aray! Aray! Iton ko! Nalala eh. ko maka. Hindi po. Bigay mo, ibigay mo. Alin ba? Ay, bigyan na lang ng pera. Magana? Magkano? Limang million. Ay, eh, limang million. 8,000 eh, ang pera ko. Ito, 8,000 yan. Ganda ka sa sakyan mo. Hindi nga akin yan. Teka, titignan ko anong dala ko. Ah, may dala akong rep. TV, um, ano pa ba? Ah, uh, bibigay. Para akit ba ito? Akit, akit ba itong na-hostage natin ha? Ayun nyo kasi maniwala, tignan nyo, nagko-costume ako kasi magnanakaw na ako. Tignan mo, mag-helmet ako. O, di ba, eh, magnanakaw na ako. Eh, Isa, eh, magnanakaw ka pala, hindi eh, marami ka ng pera. Is isama, Natagal ka na ata. Isama nyo na lang ako. Isama nyo na lang ako, mang-hold up tayo. Bibigyan ko pa kayo magandang baril. Nagdaghati ka pa! Hindi, hindi ako maik... Aray ko naman! Ito! ko naman! Grabe naman to. Aray! Grabe huwag sa tiyan! Mamatay na ako si Raulo ka! Hindi mo makuha yung pera pag ako namatay. Well, I'm here. Ayaw magka-play. Tapos natin sa dagat. Tapos natin sa dagat. low, low, low. Low. Walang one carry. Low. Rinig mo ba ako? low low low